Nou, dus vandaag worden er over de hele wereld acties georganiseerd. En eh, zelfs op 3100 plekken in totaal. economische rechtvaardigheid. De burgers moeten niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie. Die taak ligt bij de vervuilende bedrijven en multinationals die het klimaat al hebben verpest.